Mama, tuweze kujua wewe ni shabiki gani bwana? Ah, mimi mimi ukiniona tu najua kama huyo. Mimi Yanga timu bingwa ya hapa ina vikombe vyote. Eh? Ndio, unawapa salamu gani sasa kuelekea mechi ya dabi mnaenda kukutana Jumapili tarehe 10? Ah, Ah, Mama wala sasa ikisema maneno mengi. Sisi hatuna maneno sisi. Sisi vitendo tu uwanjani. Sisi ni kufunga magoli tu. Mambo ya maneno maneno tutapotezeana muda. Sina maneno mengi lakini nawaambia Simba mkae vizuri. Timu yetu nzuri, sisi ndo mabingwa nchi hii. Vikombe vyote tunavyovizi hata kikombe cha uji hamna. Tunakuwa zimeni. Eh? Hata kikombe cha uji. Hawana eh, mwezi wa Ramadhani usijui anakunywa nini uji. Lakini tunawazima. Hawana vikombe vyote, viko Yanga, uongo. Ah basi